あなたの心にいるハートはいというわけで今日ねいるハートが見つけた面白そうなゲーム実況をねしようと思います今回実況するゲームはこちらじゃん大岩さんレイジングストリームなんかいわゆるこう逃げゲーってやつだと思うんだよねこう追っかけてくるモンスターの中になんかね変なゴリラゴリラが混ざってる しいからそのゴリラを探しつつね逃げていこうと思いますよしそれでは大山さんレイジングストリーム始めるあれは始めるよしまずい大山さんゴリゴリだとにかく今はあいつらから逃げ回らんとなんかなまってないこれセーブかな <laughs> なんだこいつ こっちはこっちあこっちは優しい9時まで頑張ってねはいこれこれ触っていいやつかなこんにちはおっすおらぶさん決まったことこれからどうしよう赤い巨人から逃げ続ければいいと思うはいわかりました 話しかけていいやつだね。姉聞きたこと、大丈夫です。プレイヤーから見て左に進んでいや、こういうこと言われるとさ、反対側進みたくなるじゃん。じゃ 左シフトでダッシュするんだあれを踏んじゃダメだからねあれ左こうだうわっああここれも踏んじゃダメなやつ これさまたあれでしょなんか追いかけてくるやつとかでしょこっちって出てくるあないんだよしあでっかいのいるなんかこれだよねなんかさ子供がさ中に入った遊べるふわふわみたいなやつわああやっぱりねやっぱりね来ると思ったよいいよじゃあああ 供がこの先にずいぶん大変なところで来たのねでもこの間先生の8体いるからよろしくねああ戻ってこれないなんかやばいのいるじゃんここかなここだないやあっち行ってあこれあいやこっちだなよし ちってやつしゃあ13番目からいきますよあこんにちはまあまずいぶ熱心なファンいらっしゃい げるのやめてください本当に本当にあなたの子供みたいなやつをね私はね一生懸命迎えに来てるんですねえ邪魔しないでねえもういないじゃん いあのね あの後3時間ぐらいやったんだけどあそこから進めませんでしたもうさなんか何お友達みたいなやつのスピードが速すぎるしなんか進撃みたいなやついいんじゃんあモノマネしますはいまあねこんな感じでこれからもなんかこう面白そうなねゲームを見つけたらどんどんいろいろやっていこうと思いますなんか、ね、例えば こういろはとが紹介したゲームが人気になったらこう「私ちのゲームを紹介してください」ってコンパイルハートの社員さんが言いに来るはずなのでまずはね責任者を渡すのは難しいなって思ったからまずは社員さんからね味方につけて、まあ、それからちょっとねいろいろねやっていけたらなって思います 言ってるんですか最近悩んでることぶっ込むのやめてくださいよ。まあ、ないこともないですけど、仕方ないですね。エアギターでいいですかでは、いきますせ、ちょく。